welcome to back my channel new video जिसमें कि गाइस फ्री फायर में अब न्यू डायमंड रॉयल आने वाला है जो confirm 100 percent guys free fire में इंडियन सर्वर पे ही आने ही वाला है गैस तो वो कौन सा बंडल है चलिए गाइस मैं वीडियो को लंबा ना करते हो गैस आपको बताता हूँ चलिए तो हम लॉकर में चले जाते हैं लॉकर में जाने के बाद क्लिक करते हैं तो गैस आपके सामने स्नैपी बंडल दिख रहा होगा ये डायमंड रॉयल फ्री फायर में आने वाला है तो गाइज ये बहुत ही रेयर बंडल दिख रहा है मुझे और और उसके सिर पे वो सार्को वाला और मुझे वो कुछ ज़्यादा बढ़िया लगा नहीं पर फ्री फायर में यही आने वाला है अगला गाइस ये बंडल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ गाइस तो आपको फ्री में डायमंड कैसे ले सकते रुको जरा सबर गुरु पैसा खर्च किया फ्री में डायमंड कैसे ले सकते हो तो उसका मैं ट्रिक बताता हूँ जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कैसे लेते हो ले सकते हो गैस मैं आपको बताता हूँ तो गैस सिंपली आपको विंजर डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पे आपको सत्रह से भी ज़्यादा गेम देखने को मिल रहेगा अभी मैंने देख रहे देख सकते हो कि चार रुपये कमाए मेरे पास चालीस से ज़्यादा पैसे थे और मैं सब हार गया हूँ यहाँ से आप फ्री में भी पैसा अर्न कर सकते हो और डायमंड वगैरह भी ले सकते हो यहाँ पे आपको रोज तीन से जा दो तीन गेम्स खेलना है और यहाँ से आपको जे लॉक भी मिल सकता है three play three games and win जे लॉक टेन टेन लड़कों को भी मिल सकता है गैस और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफर्स भी है गैस तो आपको यहीं ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो और डायमंड भी खरीद सकते हो डायमंड कैसे खरीद सकते हो मैं आपको बताता हूँ तो सिंपली आपको विन विंजो स्टोर में चले अच्छा आना है विंजो स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आपको फ्री फायर का पहला ऑप्शन दिख जाएगा तो यहाँ पे आपको सस्ता में सस्ता डायमंड मिल सकते हैं गाइज तो यहाँ पे देख लो सेवेंटी एट रुपीज़ में एक सौ दस डायमंड्स आपको मिल सकते हैं और यहाँ से कम से कम दाम में आपको मिल सकता है और हमारे फ्री फायर में गाइस आपको एट्टी रुपीज़ पे टेन हंड्रेड हंड्रेड डायमंड से आपको मिलते तो यहाँ पे आपको सस्ते में डायमंड मिल जा रहे हैं गाइस तो वीडियो अच्छा है तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिएगा गाइस तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में